Rio alikuwa anaupata kwa bwana Gang Jumini ambaye ni mkuu wa kitengo na kita wa kikosi na kita CFU. Tunaweza tukaacha huko. Leo ni siku za weekend, leo ni weekend moja bado. Hey, bado tuko ndani Korea South ya Korea, Korea Kusini. Basi huko kulikuwa kuna vijana watatu bana, Yes. Sir mmoja anamwita Lee Soyun, eh, wanamwita Ponku, wako watatu, takufahamisha majina yao. Ni askari pia nao, askari wana maji hapo walikuwa wamekuja beach siku za weekend. Jamaa wangu wanapenda wachumba. Hey, ee, Mungu wangu eh. Ee. Bwana yu aya ya ya ya ya. Kunge. Kupata mwanamke mzuri ni kama jackpot bingo. wewe utafiti tuko mbinguni vile. Muone huyo, muone huyo hapa. Yaani kila mwanamke anayepita kwao ni mzuri. Ah! jamaa anamwita Kimsonoa akamwambia mngoja kwanza mimi nimfuate. Sasa mimi nakuonyesha alafu wewe unamchukua mwingine huyo. Yaani kila mwanamke jamaa akaona binti ni bomba bodi kali nini akaamua msimamishe. Samani bibi. Binti alipogeuka bodi nzuri, lakini Mungu wangu, sura hiyo utafikiri ngema eh! 저 말인가요? una shida gani? Unaongea na mimi ama? 야, Hey, ka. Sura nzuri lakini amekomaa utafikiri anakulaga magadi. Sasa jamaa akawa ameumia kidogo mahali. 나 잠깐 따끔하고 그다음 Upande wa pili kulikuwa kuna binti mmoja ambaye yeye pia amekuja hapa, yuko kazini, ni askari pia mwana maji, ila ni dokta. Kwa hiyo kwa ajili ya kutoa huduma kwa wale wanaopata matatizo wanapoogelea nini, katika kucheza hapa bichani. Okay. Sasa kuna mtoto ameumia, anampa matibabu kwa kimbembeleza. Oh, vizuri sana mtoto mzuri. Unajua tena mtoto lazima bembelezwe. Jamaa amefika pale kimsono, akaona ujinsi binti anavyotoa huduma, kapenda. Okay, basi vizuri, mtoto mzuri eh. Okay. Okay, asante ah, jamaa kapenda kona, na mimi ngoja nikae, inaonekana huduma hapa ni babu kubwa. Dada samani ah, anambia na mimi nimeumia, unaweza kunifanyia kama jinsi ambavyo ulikuwa ukimfanyia mtoto, nimbembeleze pole taratibu eh, eh unaweza inauma please. Binti akampa huduma, kampiga plasta. Okay, unaweza kwenda. Hey, na eh, maana mimi sibembelezwa au nini? Chan. Sisikia mtoto alikuwa anambia vizuri, pole sana he. Unamchekea chekea, mbona mimi sichekei wala sibembelezwi? Nimeumia eti. Kambo mpumbavu. Hii ni special kwa ajili ya watu watoto wa miaka sita tu. Wewe una miaka sita? Wewe una miaka sita nakuuliza. Eh? Jingani. Habirone. Okay, ina shida. Ah, ah lakini inauma eti. Niambia hata pole basi. Oh mister. Baya mister. Nini TikTok? Inatosha. Ondoka. Mnatoa huduma kwa watoto miaka sita ndio nawabembeleza. Oh, na unataka ubembelezo likubwa hivi? Ghafla taarifa zinafika kuna mtu amezidiwa kwenye maji kule. Ni jukumu la binti kwenda kumsaidia haraka, maana ndo kazi yake, ndo maana yuko hapa. Jamaa anashangaa mtoto kike amechomoka faster. Yeye yaani ni faster mzee, yuko spidi mbaya, yuko kikazi zaidi mtoto kike bomba. Ubinti amecheza picha inaitwa Golden Cross, ni balaa, anachezaga vigongo vya maana. Hii picha nayo utaipenda, ni moto wa kuotea mbali. Faster baba akachukua boti, mtoto wa kike na wai, yuko na mwenzake, kuna kutoa msaada, kuna mtu mpata dharura hapa. fasta tu. Kuna mtu alikuwa anaogelea mara amezama, hajui kuogelea fresh. Haya basi, chap binti ni mtaalam kupiga maji, naye vile vile ni askari mwana maji. Wote ni askari wana maji, lakini sasa hawafahamiani. Si unajua askari ni wengi, hamwezi kujuana wote. Ule mtu akawa umetolewa pale, watu wamekaa wanashangaa shangaa sasa amekunywa maji mengi sana, kapoteza fahamu. Nampa ile huduma ya kwanza kamua moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa kumi oh, mpaka oh, ishirini hewa ala hebwana ipuliza, kitu Oho, watu wakujua sasa, huyu kashachua tiketi huyu. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane. Jamaa kaona binti ataua, Mwe, subiri. Nini unafanya? kamba? ngoja. Wewe vipi? Sogea. Sasa binti hajui kama jamaa ni askari na jamaa hajui kama mtaalamu ni askari, wote ni maaskari lakini wajuani. Hey, moja, mbili, tatu, nne, tano. Kimya na wewe. Kavu ngara hiyo. Kuna matakataka amekaa ameziba mdomo. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, tisa, kumi. Eh. Hewa. kaanza kutapika Pia ni jitihada za jamaa wamesaidiana kwa pamoja. Lakini hali ni mbaya, inabidi apelekwe hospitali. Walipiga makofi, kazi njema, ikapona mtu binti ajaamini ase, lakini pia mchizi amemsaidia sana da hase. Mwisho, baada ya huduma ya kwanza, ilikuja gara na kumshukuru binti tayari kumpeleka hospitali. Sasa wakabaki wawili pale hawajuani. Hey, najua unataka kuniambia asante mi siwezi kupokea asante kuna hoteli iko pale tukanyukawa tuambiane asante sawa tambona kichani niwe kaka 대체 뭐 하는 사람이에요? we ni nani hasa eh? 만약에 잘못됐으면 huyu mtu angekufa je unafikiri nini- nini kingetokea kwako anasema unaonekana si mtaalamu sana katika kutoa msaada 군산해양경찰서 소속 mi ni askari concern 김선 special korea coast guard niite kimsunuo officer Police officer kamba kumbe nao ni askari yeah, Police officer Coast Guard aise. Eh? Binti akacheka, lakini mwisho akamkunjisa kamba ni mpuzi. Askari gani, askari gani anautanutana, mnaona penda penda, toka hapa pumbavu. He, basi bara majamaa zake hao wote hao ni askari. Hata chali yangu ude mu ulikuwa unamwambia nini? Mbona bomba namna hii eh? Nani huyu eh? Nani huyu Da. Waonekana wa jamaa wanapenda wachumba, tafikiri pepele. Sasa siku hiyo wakawa wameenda baa. Eh, bado ni weekend. Wanapiga pombe, wanapiga stories hapa na pale. wako. Wanazidi kufurahi tu, mambo yanaenda safi yani. Jamaa yake anapenda sana kuongea, wanamuita wanamuita Poku, Poku. 본청은 이 얼굴 보고 뽐내대. 김여 Huyo binti atakuwa labda anafanya kazi kansa ndio bwana eh. 가면 acheni story 까. tendeni disco 알았어 임마 니들 오 katika stori za hapa na pale 우리 가게로 가자. 형이 오늘 bwana tuondokeni ili eneo ishasema tendeni disco wakaenda disco bwana huku baba ni kujirusha si unajua masuala ya weekend wameamua kujigaragaza sio kujirusha ni kujigaragaza hupo huku mzee yaani ni mshamba ni askari ambaye huwa anajiachia leo ah, nakwambia amejiachia mbele ya mademu anacheza mpaka uchi mzee na kata Waka <laughs> unu kaoni ujamaa pumbavu mwana nazalisha askari. Askari ukikuta hata hapo unu ujiheshimu. Hey, nyewa chumba toka. Kafukuza mademu mana pokuka achanganyikiwa. Haya ni masolo weekend lakini siku inafuata Ilikuwa ni siku ya Jumatatu, siku safi kwa ajili ya kazi. Pia askari kama kawaida, jitihada zone katika kufanya mambo yaende safi. Leo basi hichi kikosi ambacho kinasimamiwa na kijana mwita Kimson Wall pamoja na vijana majamaa zake kama watatu namna hiyo, na wengine wengine tu akiwa na askari wa hicho kitengo ambacho nakita ni kitengo hichi cha Coast Guard. Walipata habari kuna maharamia fulani ambao walikuwa wanasafiri na wanasafirisha mizigo, hivyo walihisi mizigo huenda si salama, waliamua kuisimamisha boti. bana sisi na askari, tunahitaji kufanya searching katika boti yenu, tafadhalini simamisheni boti mara moja. Walitii amri na mwisho boti ikasimama. Askari wakazama ndani, akiwemo na kimsono pamoja na wenzake, akiwemo ule mshamba mshamba unamwita Proku. huyu ni poku na vituko ase vipi tunataka tuone certificate zenu 짱 육장 마. Tuna- tunataka tuone certificate zenu za boti certificate ah, kimsono anachunguza chunguza 몰라? 배 크기에 비해서 선원수도 적고 마지막으로 고기를 잡았던 데도 꽤 오래된 것 같아. 우리가? Haraba kile tunachokifanya inabidi u- uchukue recording. Eh. Basi nachukua rekodi. Kila ambacho nakifanya nachukua rekodi. Sasa walikuta mahali fulani papigwa kufuli nzito. Asiye ah, mnaweza mkaturuhusu hapa? Tunataka tujue kuna nini huko ndani. Fanya haraka, wanaonekana kama vile ni wavuvi hao. Ah! Si wakataka kupigana na askari. Hey! Eh bwana. Washa. Zibua kibanuku pokoa na rekodi ebwana, purugumechio dosdos Baadaye waliwadhibiti maana ilikuwa kama mtu nne hivi, mkula rungu za hatari. Sasa akaenda kuvunja ile kufuli, maana kufungua zilikosekana. Ili kujua huku chini umeficha nini wa jamaa na ni kwa nini wanataka askari wakague. Jamaa anakutana bonge harufu babla inatoka huko chini, hey! harufu kali Sai. hold it. Wakafanikiwa kuingia bana, ah! Wakaingia mpaka ndani huko chini, sasa huko nini maskini ya Mungu walikuta watu wako vibaya, wana njaa, wengine kiu, wengine wanataka takufa, wakina mama wa baba pamoja na watoto pia. Hali zao ni mbaya mno. Hawa watu sio walikuwa wanawapeleka hapa, maskini, inatisha mno. Kama unaweza mtendea mwanadamu mwenzako mambo kama haya, da, inatisha sana. Basi hichi ndicho ambacho walichofanikiwa kukigundua katika hii boti ya maharamia ilibidi jambo la msaada lifanyike haraka. Hano mambo yanafanyika hapa duniani, unaishi tu hapa tauni na hapo kwa ni fresh, lakini huwezi kujua mambo yanayotokea duniani yanatisha kama nini. Sasa akataka kujua watu ni kina nani, akaanza kuwasachi, maana alihisi kitu. Baada ya kuwa nimeona nini, wanamwita Chief Prit bwana Kimson walikuta bwana mmoja na chapa fulani katika mgongo wake. Chata kama hii si mara yetu ya pili kuiona. Chata kama hii siku alipokufa mke wa mtaalam tuliona mke wake mpigwa chata hapo wao. Lakini pia huyu bwana Kimson huo naye anakumbuka kitu kimoja ambacho kilitokea miaka mitatu iliyopita. Siku moja kuna askari mwenzao wa kike aliweza kutekwa nyara, na pia naye alipewa taarifa kuja kumchukua mahali Alipofika alikuta binti yuko ndani ya buti buti ya gari. Huyo alikuwa ni askari fulani wa kike, walikuwa katika misheni pamoja. Sasa nakumbuka siku ya askari alipouawa, ambaye siwezi kujua kwamba walikuwa na mahusiano gani sana. Aliuawa, lakini pia alikuwa na chapa katika kifua chake, muri huu ambao huyo jamaa amemkuta nao kwenye mgongo na vile vile hata mke wa mtaalamu ambaye kwa sasa ni marehemu naye vile vile. Kwa inaonekana hii ishu ni ishu kubwa, tuache hilo siku nyingine. Kituo cha polisi kuna binti unamwita Lesion, kuna mwenzake mwenzake mwenzako, lakini wewe si uko likizo.